සුබ දවසක් මේ තමයි කැන්සින්ටන් පැලස් පින්සස් ඩයනා ජීවත් වුනෙත් වින්වික්ටෝරියා ජීවත් වුනෙත් මේ පැලස් එකේ මේ තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක